hello and welcome friends Microsoft Access में रिकॉर्ड्स को चेंज करने के लिए डिलीट करने के लिए अल्टर का प्रयोग कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं तो इसके पहले एसक्यूएल सर्वर में भी दिखा चुका हूं कि कैसे अल्टर का प्रयोग करना है आज ये टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है तो आज के इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में देखेंगे कि अल्टर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं तो एसक्यूएल व्यू में जाकर के हम ये काम करेंगे तो यहां पर सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देता हूं और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के साथ ही एक्सेस को ओपन कर लेता हूं तो यहां पर मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का वर्जन इस्तेमाल किया वो 2019 वर्जन है यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे करना है क्लिक और यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहां से क्रिएट पर कर देना है क्लिक इसको हटा करके क्रिएट पर कर देता हूं क्लिक यहां से व्यू पे जाएंगे और डिजाइन व्यू पे जाएंगे और यहां ये टेबल आ जाएगी इस तरीके से ठीक है इस टेबल को क्लोज कर देते हैं अभी हमें इसकी जरूरत नहीं तो अभी हमें क्या करना है सीधा सीधा इसको भी डिलीट करता हूं ये जो टेबल हमने बना लिया अब सीधा सीधा क्या करना है क्रिएट पे जाना है और यहां से आ जाना है क्वेरी डिजाइन पर तो क्वेरी डिजाइन पे आते ही आपको यहाँ पे एसक्यूएल दिखाई पड़ेगा यहाँ पे एसक्यूएल व्यू दिखाई पड़ेगा यहाँ पर आ जाता हूँ यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं तो टेबल बनाने का जो कोड होता है क्रिएट टेबल वो मैं लिख देता हूँ आपको सेम यही कोड टाइप करना है और टेबल का नाम दे देता हूँ लाइक मैं यहाँ पे टेबल का नाम देता हूँ प्रोडक्ट तो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोडक्ट और ये टेबल का नाम है ठीक है ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहां पर सबसे पहले क्या देना है तो यहां पे मैं दे देता हूं प्रोडक्ट नेम तो ये मैंने लिख दिया प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम तो प्रोडक्ट नेम हमने दे दिया और ये किस प्रकार का डेटा टाइप होगा तो यहां पे कर देता हूं कैर डेटा टाइप ये कैर टाइप का डेटा टाइप होगा और 20 कैरेक्टर्स इसमें आ सकते हैं ये मैंने दे दिया कॉमा दे दिया एंटर प्रेस करेंगे नीचे आएंगे नीचे जैसे ही आएंगे तो यहां पर हमें क्या देना है प्रोडक्ट की प्राइस देनी है तो यहां पे प्राइस लिख दिया हमने और प्राइस कौन सा डेटा टाइप होगा इंट लगा देते हैं तो भी हो जाएगा काम आपका तो ये इंट डेटा टाइप हमने कर दिया ठीक है इसके बाद कॉमा देंगे नीचे आएंगे जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर अब हमें यूनिट देनी है तो यहां पे लिख दिया यूनिट और यूनिट कौन सा डेटा टाइप होगा तो यहां पे मैं लिख देता हूं फ्लोट डेटा टाइप तो यूनिट जो होगा वो होगा float data type float data type देने के बाद एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे नीचे आने के बाद क्या करना है मान लीजिए कि अब आपको कुछ नहीं देना है बस इतना ही देना है तो यहां पे इसको क्लोज कर दिया हमने ठीक है यहाँ पे आपको कोई कॉमा नहीं देना है जबकि यहाँ इन सब में आपने कॉमा दिया हुआ है और यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ तो ये क्वेरी वन है मैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्यू के नाम से सेव करता हूँ प्रोडक्ट क्वेरी तो ये प्रोडक्ट क्यू दे दिया हमने और एंटर प्रेस कर दिया अब यहाँ पे ये तैयार होके आ गया है हमारा टेबल ठीक है तो अब इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और जब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे ये यस करेंगे तो यहाँ पे ये टेबल क्रिएट होकर आ जाएगी और ये टेबल कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट का नेम दे सकते हैं ठीक है यहाँ पे प्राइस दे देंगे लाइक कुछ भी प्राइस दे सकते हैं तो यहाँ पे जो भी प्राइस देंगे वो यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ पे यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट जो है पॉइंट में भी आप दे सकते हैं ठीक है कैसे दे सकते हैं आइए दिखा देता हूँ पहले यहाँ लिख देता हूँ कीबोर्ड ये कीबोर्ड कर दिया हमने और इसकी प्राइस यहाँ पे रख देंगे जो भी प्राइस है तो यहाँ पर आकर के इसकी प्राइस रख देता हूँ दो सौ और यूनिट यहाँ छह कर देते हैं ठीक है अब मान लीजिए कि शुगर है तो शुगर यहाँ करता हूं अब शुगर जो है दे देता हूं चालीस रुपए किलो और यहां पर आएगा यूनिट तो मान लीजिए साढ़े चार किलो की बात कर रहे हैं तो फोर पॉइंट फाइव लिख दिया तो ये एक्सेप्ट कर जाएगा तो ये मतलब होता है फ्लोट का ठीक है तो यहाँ फ्लोट डेटा टाइप हमने दे दिया है अब हम क्या चाहते हैं अब हम अल्टर करना चाहते हैं अल्टर किसको करेंगे ये जो प्रोडक्ट क्यू बनाया और इसमें जो यहां पर हमने प्राइस दिया है इसे हमें अल्टर करना है या फिर हमने जो यूनिट दिया इसे हमें हटाना है तो हटाने के लिए क्या करेंगे क्रिएट पे जाएंगे और फिर यहां से कहां चले जाएंगे सीधा क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहां से इसे क्लोज कर देंगे तो ये इस तरीके से आएगा और एसक्यूएल वी पे जाके अब यहां सेलेक्ट आ रहा है ठीक है तो यहां पे सिंपली हमें लिखना है अल्टर तो यहां लिखता हूं अल्टर अब देखिए ध्यान से बहुत ध्यान से समझिएगा इसको कैसे अल्टर करना है ठीक है हम ड्रॉप करवाना चाहते हैं ड्रॉप किसको करवाना चाहते हैं तो पहले टेबल का नाम देते हैं तो टेबल और टेबल का नाम क्या है हमारे टेबल का नाम है प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट में से क्या ड्रॉप करवाना चाहते हैं ठीक है ये लिख दिया हमने प्रोडक्ट अब देखिए ये प्रोडक्ट वाली टेबल है ये देख सकते हैं इसमें प्रोडक्ट नेम है यूनिट है प्राइस है सारी चीजें हैं तो हम यूनिट हटाना चाहते हैं तो कैसे हटेगा तो यहां पर अभी हम क्वेरी बनाई रहे हैं देख लीजिए यहां पे ये दे दिया हमने फिर एंटर करके नीचे आते हैं यहां पर मैं क्या करता हूं ड्रॉप लिखता हूं ड्रॉप कीवर्ड आपको लिखना है ये ड्रॉप लिख दिया हमने और यहां पर क्या देना इसको थोड़ा कैपिटल में करते हैं बढ़िया रहेगा ड्रॉप ठीक है और ड्रॉप करने के बाद क्या करना है कॉलम का नेम देना है तो यहाँ पे C O L U M N column और कॉलम का नेम क्या है जिसको ड्रॉप करवाना है तो यहाँ पे मैं कर देता हूं unit U N I T unit को मैं ड्रॉप करवाना चाहता हूं और यहां पर इसे टर्मिनेट कर दीजिए सेमी कॉलम देकर के तो ये टर्मिनेट कर दिया अब इसको सेव कर देता हूं तो ये सेव कर रहा हूं तो इसे मैं ड्रॉप के ही नाम से सेव कर देता हूं डी आर ओ पी तो ये देखिए ड्रॉप के नाम से सेव कर दिया हमने और अब जब इस डबल क्लिक करेंगे तो अभी इस क्वेरी को पहले क्लोज करना होगा हमको तो यहां से पहले ये टेबल क्लोज करते हैं यस और फिर यहां से ये क्वेरी भी क्लोज कर देते हैं ठीक है अब ये ड्रॉप पे डबल क्लिक करते हैं और अब हम देखते हैं यहाँ प्रोडक्ट तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट नेम और प्राइस दिखेगी यानी कि जो यूनिट बनाया हमने वो ड्रॉप हो गया ठीक है आप देख सकते हैं जो हमने यूनिट बनाया वो अब नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इस तरीके से आप अल्टर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बहुत ही आसानी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video